глюкоза көп атомдуу спирт глюкозанын курамындагы бир нече гидроксид группаларын аныктоо үчүн көп атомдуу спиртке бир нече сапаттык реакция жүргүзүү керек сууда эрибеген жездин эки гидроксидин алабыз бул үчүн жездин сульфатына натрийдин гидроксидин кошобуз пайда болгон чөкмөгө глюкозанын эритмесин кошобуз чөкмө эмне болгондугун көңүл коюп байкагыла. Сапаттык реакция көргөзгөндөй глюкоза көп атомдуу спирттерге таандык касиеттерге ээ